Buongiorno signor direttore. Buongiorno signora Romagnoli, come sta? Bene, lei? C'è tanto lavoro, ma quello non è un problema. Prego, sediamoci. Io sono Linda, la segretaria del direttore, posso esserle utile? Piacere. Eh, ho guardato il catalogo e volevo ordinare 25 paia di scarpe modello Hogan da donna, però volevo sapere le modalità di sconto e di pagamento per questa quantità. Allora, se ne acquista 50 invece dei 25 faremo uno sconto del 20%. Spedizione entro 15 giorni, va bene? Um, potreste applicare le stesse condizioni con 30 paia di scarpe? Magari se acquista 30 paia di scarpe le faremo il 10%. Va bene, attendo la conferma via mail. Mm, intesi? Sì. Okay. During the meeting, I use a formal language with the director too, and at the beginning I shake hands with him and we have a small talk before arriving to the point. I sit down when the manager invites me and my clothes are quite smart. I'm the manager. I welcome cordially to uh, the client in my office and uh, I invite her to sit. My language is formal. My clothes too. I try to do my best to satisfy the customer. I shake hands with her at the beginning and in the end. Hi, I'm the manager secretary. I introduce myself uh, to the customer and uh, offer my help using a formal language. I am sitting next to the manager.